Тут стоит лаз. Thank you. Ó o bugei. Ó se bugei. bien, Nerva. Ó o Top. E. Top. Ó o Ei. Ó o se bien. C'est bien. Claudia.